So, jetzt bin ich zu Hause angekommen. Auf dem Weg nach Hause hatte ich genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was ich in der letzten Woche, in dieser Fitnesswoche auf Mallorca bei Larissa erlebt habe. Ich habe versucht, meine Gedanken und meine Gefühle zu sortieren. Larissa, Dankeschön. Du hast uns herzlich und warm empfangen und das ist eine von deinen vielen Stärken. Du siehst in jedem Menschen Potenzial, Du siehst in jedem Menschen seine Stärken und du forderst sie auch. Was mir wichtig war und was ich jedem empfehle, es auch zu tun, wie wichtig eigentlich unser Körper uns ist. Wir haben nur diesen einen Körper und wir werden kein zweites bekommen. Also achten wir auf unseren Körper. Also hören wir, was er uns sagt, was er uns zeigt denn er weiß genau, was er möchte. Wir sagen immer, wir müssen alles schnell erledigen. Und das tun wir auch. Wir bekommen Stress von außen, aber innen drin dürfen wir uns keinen Stress aufbauen. Wenn wir das effektiv machen, kommen wir eher an unserem Ziel. Was ist unser Ziel? Jeder hat von uns Seiten an seinem Körper, das er nicht mag aber er hat auch Seiten und darauf soll er seinen Fokus setzen, an die Sachen, an die Stellen, die er mag. Warum erwarten wir von den anderen Menschen, dass die uns lieben, wenn wir unseren Körper selber nicht lieben? Die sollen uns akzeptieren. Wir selber akzeptieren uns nicht. Wir leben nur einmal, aber wir vergessen, dass wir jeden Tag leben. Und Larissa hat uns gezeigt, Larissa hat mir gezeigt, wie wichtig das ist, sich zu bewegen. Ja, ich habe immer gedacht, ich bewege mich genug, ich mache Sport und versuche mich gesund zu ernähren. Aber man macht auch Fehler. Und deswegen fand ich das wichtig, zu Larissa zu fahren, um richtige Impulse zu bekommen, dass mir, dass mir gezeigt wird, wo kann ich noch arbeiten und wo muss ich mich zurück, wo muss ich mich bremsen auf diese Tour, die wir gestern unternommen haben, zehn Kilometer wandern durch, durch das wunderschöne Mallorca, wo wir so viel Natur gesehen haben und das bei 27 Grad, war nicht einfach. Wir hatten jeden Tag Muskelkater. Aber wir haben es angefangen zu lieben, weil wir gespürt haben, okay, wir haben unsere Muskeln, die wir vernünftig eingesetzt haben. Und so kommen wir zu unserem Ergebnis. Ich wiederhole mich, aber es ist so. Und deswegen empfehle ich jeden von uns, es auch zu tun und Impulse von Larissa zu bekommen.